channel Dapur Nyonya Rifki Kali ini Nyonya Rifki akan berbagi resep roti Korea yang sempat viral di negara kita uh, Sebenarnya videonya udah lama banget sih dibuat sekitar 3 bulan yang lalu Tapi baru sempat diupload sekarang hehehe Oke, selamat menyaksikan ya teman-teman. Semoga nggak bosan nonton sampai akhir. Bahan-bahan rotinya 2 gelas tepung terigu, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh bibit roti saya pakai termipan, 2 sendok makan mentega tawar, setengah gelas susu cair, 1 butir telur dan setengah sendok teh garam. Bahan cream cheese-nya 120 gram keju cheddar, 120 ml susu cair, 1 sendok gula dan 1 sendok teh maizena. Untuk caranya silakan teman sendiri ya di sini udah saya tulis soalnya pas buat cream cheese-nya itu nggak sempat saya rekam cara buat cream cheese-nya mudah banget kok tapi kalau teman-teman mau simple bisa dibeli aja ya bahan olesannya 5 sendok makan mentega tawar 1 butir telur 1 sendok makan madu 4 atau 5 siung bawang putih cincang 1 sendok makan parsley saya pakai oregano dan garam secukupnya proses pembuatan roti absen bahan dulu tepung mentega, telur, garam, susu, termipan, dan bahan selengkapnya. Masukkan gula, dan susu cair Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata Lalu tutup dengan kain agar ratinya aktif dengan sempurna kurang lebih sekitar 15 menit ya ditutup nah ini sudah 15 menit saya buka dan raginya aktif ya seperti ini kalau raginya aktif kemudian masukkan tepungnya aduk-aduk terus sampai rata nah agar lebih rata kita bisa pakai tangan ya kalau ada yang punya alatnya atau pakai mixer yang khusus untuk adonan bisa tapi kalau saya pakai tangan nah, masukkan mentega uleni sampai mentega tercampur rata nah kemudian saya pindah ke bakit biar agar lebih enak muleninya terus pakai tepung kalau dirasa lengket kita boleh menambah terus diuleni sampai nanti adonannya menjadi kalis sudah kalis, masukkan ke dalam wadah. Kemudian tutup kembali dengan kain dan biarkan 20 sampai 30 menit. Sampai nanti dia mengembang sempurna. Sambil menunggu adonan mengembang, kita siapkan olesan rotinya. Bahannya mentega yang sudah dicairkan, kemudian bawang putih ini oregano harusnya parsley tapi saya nggak punya kemudian telur dan madu juga mayones untuk takarannya sudah saya tulis di awal ya masukkan mentega yang sudah dicairkan bawang putih cincang aduk-aduk sampai rata masukkan mayones mayones yang putih ya karena kalau yang oranye nggak cocok rasanya pedes aduk lagi masukkan telur kocok kembali semua ya Terakhir masukkan madu Fungsi madu biar kayak ada manis-manisnya <laughs> Oh ya saya juga pakai garam tapi sedikit aja ya, sekadar. penyedap. selanjutnya kita siapkan loyang loyangnya diolesi dengan mentega kemudian ditutupi pakai kertas roti dan kertas rotinya juga dioles kembali dengan mentega Tara sudah mengembang ya sudah dua kali lipat mengembang adonannya dipukul-pukul dulu agar gasnya keluar selanjutnya kita mulai membentuk adonan di atas loyang sesuai ukuran yang kita inginkan beri jarak antar adonan agar tidak saling tumpuk saat nanti dibakar atau nanti semakin mengembang lagi Nah, untuk olesannya kita siapkan susu cair dan kuas seperti ini. Kemudian kita oles di permukaan adonan yang akan dibakar atau di oven. Olesi merata. ya ini ada cream cheese yang udah saya buat kita mau masukin ke dalam plastik biar nanti enak diisi ya masukkan ke dalam plastik jadinya seperti ini kemudian nanti ujungnya di digunting nah sudah masak sudah matang ya rotinya jadinya seperti ini matangnya pas Nah setelah matang kita kembali olesi dengan mentega agar tampilannya jadi semakin semakin cantik kayak mengkilat gitu. Nah sekarang kita potong dibagi menjadi 6 bagian atau dipotong menjadi 6 sisi ya teman-teman. Ya kita potong semuanya, diiris semuanya. Nah kalau saya karena nggak mau terlalu enak ya rasa kejunya maka saya biasa sedang-sedang saja nggak juga nggak terlalu banyak. Oke segini cukup. Letakkan di Oke, lakukan sampai semua roti terisi. Selanjutnya, kita oles rotinya dengan bahan yang sudah disiapkan. Sebelumnya aduk-aduk terlebih dahulu agar merata. Nah, kalau saya langsung dicelupin gini ya, teman-teman, biar lebih simpel. Nanti terakhir baru kalau masih mau nambah lagi kita bisa olesin masukkan oven kembali kurang lebih sekitar 5 menit nah setelah 5 menit di oven coba satu adonan jadinya delapan delapan biji ya 8 buah roti satu adonan jadi delapan buah nah di sela-selanya kejunya kayak gini nih saya emang emang sengaja nggak terlalu banyak sih kejunya biar nggak enak pasti selamat mencoba ya teman-teman. Semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum.